はあ、すっかげた。神様は私たちに何もすらずに楽な人生を生きると約束しない。やっぱ寝ちゃった。まだ礼拝するのに。しかし、 よし、また続くぞ。頑張ろうっと。頭蓋の後で、きっと、いいことがあるのは約束する。